लिब्रे ऑफिस मैथ पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखें इंटीग्रल इक्वेशंस और लॉगरिदम्स के साथ फॉर्मूले कैसे लिखें इसके लिए चलिए सबसे पहले राइटर डॉक्यूमेंट मिसाल mathexample1.odt जिसको हमने गुजश्ता ट्यूटोरियल में बनाया था खोलते हैं यहाँ चलिए डॉक्यूमेंट के आखिरी सफ़े तक स्क्रॉल करते हैं और एक नए सफ़े पर जाने के लिए कंट्रोल और एंटर दबाएं। अब लिखें डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस और एंटर बटन दो बार प्रेस करें अब चलिए मैथ ओपन करते हैं इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें फिर ऑब्जेक्ट और फिर फॉर्मूला इससे पहले कि हम आगे बढ़ें चलिए फॉन्ट साइज बढ़ाकर 18 पॉइंट कर देते हैं अलाइनमेंट को लेफ्ट में बदल दीजिए चलिए बेहतर पढ़ने की अहलियत के लिए अपनी हर मिसाल के बीच नई लाइंस और खाली लाइंस जोड़ देते हैं चलिए अब सीखते हैं कि किस तरह डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखें मैथ इन फॉर्मूलों और इक्वेशंस को लिखने का बहुत ही आसान तरीका फराहम करता है हमें बस इनसे फ्रैक्शन के जैसे पेश आना है और मार्कअप ओवर का इस्तेमाल करना है मिसाल के तौर पर मुकम्मल डेरिवेटिव df by dx लिखने के लिए फॉर्मूला एडिटर विंडो में मार्कअप होगा df और dx अब पार्शियल डेरिवेटिव के लिए हम पार्शियल लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं और मार्कअप इस तरह नजर आएगा डेल f और डेल x हमें करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना होगा जब हम पार्शियल मार्कअप इस्तेमाल करेंगे राइटर ग्रे बॉक्स में पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए डेल अलामत पर तवज्जा दें यहाँ एक और मिसाल है न्यूटन का दूसरा कानून रफ्तार जो कि एक्सेलरेशन और ताकत के दरमियान ताल्लुकात की वजाहत करता है F is equal to m a इसको एक आम डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह लिख सकते हैं F of t is equal to m into d squared x over d t squared तवज्जा दीजिए काम की तरतीब को दिखाने के लिए हमने कई करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया है और इक्वेशन जैसी स्क्रीन पर है वैसी नजर आएगी यहां डिफरेंशियल इक्वेशन की एक और मिसाल है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग अगर थीटा ऑफ टी किसी चीज का वक्त टी पर दर्ज हरारत है तब हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं d ऑफ थीटा और d of t equal to minus k into theta minus s जहां s आसपास के माहौल का दर्ज हरारत है राइटर ग्रे बॉक्स में इक्वेशन पर तवज्जा दें चलिए अपना काम अब सेव करते हैं फाइल पर जाएं और सेव पर क्लिक करें चलिए अब देखते हैं कि किस तरह इंटीग्रल इक्वेशंस लिखें और चलिए राइटर ग्रे बॉक्स के बाहर तीन बार क्लिक करके नए पेज पर चलते हैं और फिर कंट्रोल एंटर दबाएं लिखें इंटीग्रल इक्वेशंस और एंटर दो बार दबाएं अब चलिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट मेन्यू से मैथ को ओपन करते हैं फॉन्ट साइज को बढ़ा के 18 पॉइंट तक करें और अलाइनमेंट को लेफ्ट में तब्दील करें इंटीग्रल अलामत लिखने के लिए हमें सिर्फ फॉर्मूला एडिटर विंडो में मार्कअप टी इस्तेमाल करना होगा लिहाजा एक रियल वेरिएबल एक्स का एक फंक्शन एफ और एक्स एक्सिस पर रियल लाइन में वक्फा ए बी हतमी इंटीग्रल इस तरह से लिखा जा सकता है integral from a to b f of x dx integral अलामत के इजहार के लिए हमने मार्कअप इंट का इस्तेमाल किया है ए और बी की लिमिट्स यानी हदूद के इजहार के लिए हमने मार्कअप फ्रॉम और टू इस्तेमाल किया है राइटर ग्रे बॉक्स में फॉर्मूला पर तवज्जा दें अब एक मिसाल डबल इंटीग्रल फॉर्मूला क्यूबॉइड के वॉल्यूम का हिसाब करने के लिए लिखते हैं फॉर्मूला स्क्रीन पर दिखाया गया है जैसा कि हम देख सकते हैं डबल इंटीग्रल के लिए मार्कअप IINT है इसी तरह से हम क्यूबॉइड के वॉल्यूम का हिसाब लगाने के लिए ट्रिपल इंटीग्रल इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्रिपल इंटीग्रल के लिए मार्कअप होगा आई आई आई एन टी हम एक इंटीग्रल की लिमिट्स यानी हदूद देने के लिए सबस्क्रिप्ट मार्कअप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके मैथ अलामत को इंटीग्रल के निचले दाएं तरफ रख देता है लिहाजा इन तरीकों से मैथ में इंटीग्रल फॉर्मूले और इक्वेशंस लिख सकते हैं चलिए अब देखते हैं कि किस तरह लॉगरिदम समेत फॉर्मूले लिखें चलिए ये एक नए मैथ ग्रे बॉक्स या मैथ ऑब्जेक्ट में लिखें लिखें लॉगरिदम्स और दो बार एंटर प्रेस करें मैथ को फिर से लाएं और फॉन्ट को 18 पॉइंट में तब्दील करें और इनको लेफ्ट में अलाइन करें एक सादा फॉर्मूला लॉगरिदम का इस्तेमाल करते हुए है log 1000 to the base 10 equal to 3 यहां मार्कअप पर तवज्जा दें यहां एक और मिसाल है log 64 टू the base 2 equal to 6. चलिए अब नेचुरल लॉग रिदम की इंटेग्रल वजाहत लिखते हैं natural logarithm of t is equal to integral of one by x d x from one to t और मार्कअप जैसे स्क्रीन पर है वैसे नजर आएगा चलिए अपनी मिसाल सेव करते हैं यहाँ आपके लिए एक मश्क है दर्ज जेल डेरिवेटिव फॉर्मूला लिखें d squared y by two d by d x d by dx bracket d y dy by dx scalable यानी काबिल तोसी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करें दरजेल इंटीग्रल लिखें integral with limits 0 to 1 of curly brackets में square root of x d x अब डबल इंटेग्रल मंदर मंदरजैल तरीके से लिखें double integral from t of curly brackets में to 2 sin x minus 3 y cubed plus 5 d y और फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए log x to the power of p to the base b is equal to p into log x to the base b. log 1024 to the base 2 को हल करें अपने फॉर्मूले को फॉर्मेट करें इसी के साथ हम लिब्रे ऑफिस मैथ में डिफरेंशियल और इंटीग्रल इक्वेशंस और लॉगरिदम पर ट्यूटोरियल के आखिर में आ गए हैं मुख्तसर में हमने सीखा कि डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे लिखें इंटेग्रल इक्वेशंस और लॉगरिदम के साथ फॉर्मूले spoken tutorial talk to a teacher project का हिस्सा है जिसे एमएचआरडी हुकूमत हिंद ने आईसीटी के कौमी खानदगी मिशन के जरिए हिमायत की है इस प्रोजेक्ट की मुआवनत spoken tutorialorg ने की है इस मिशन पर मजीद मालूम दर्ज लिंक पर दस्तियाब है इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया